Massiolo va ser un, un alquimista que durant el, el segle XIV va, va conviure en, en rates. Ell mateix se considerava eh, una rata, però era una rata elitista. Ell eh, sentia molt, molta estima per les rates de camp, formava part de la fauna de les rates de camp, vivia en elles i les alimentava, però sentia un gran despreci cap a les, cap a les rates de ciutat. I un dia, fent les seues coses d'alquimista en, en les pocions, en les mejunges i tal, doncs va inventar la pesta i va decidir eh, portar-la a, a les rates de ciutat perquè se moriren totes. Quan un terç de la població europea va morir, s'ha donat compte de que l'havia liat un poc, i aleshores va decidir que tenia que curar a la població i gastant els seus poders de rata curadora va curar a quasi 15.000 persones en la província de València, fet que va fer que li agrada una gran estima. Però en arribar el papa Hermenegildo II, que tenia un gran pànic a les rates i tampoc li agradava molt això de la matxa negra, van decidir cremar-lo. fa cosa de 50 anys enrere, o més o menys això, tampoc, no me'n recordo. Pues, pues vaig conèixer la Faciol. Això abans de que es començava la Revolució Francesa, però el vaig conèixer just abans. Perquè jo diria, jo diria que ell va ser el caufant de la Revolució Francesa. Que ell ho va crear tot. Va crear, primer la va liar de que si en filosofia i va furar, que jo crec que això va fer, ella aposta, va crear la modernitat per liar la aposta. I, I això, y el nombraren, el nombraren coronel. No, no, mentira, mentira. Se nombrà ell mateix coronel Sabata, perquè va fer una estratègia que era de, no sé, agafar, el, entrar en no en quin lloc i tirar les sabates, eh. perquè clar, les sabates eren de, de ferro, llavors feien mal, saps? I, i va matar a Xina a sabates, crec que va matar a dos milions de nobles, dos o tres, eh? hago mucho chungo. no parlem del tema que me fica muy triste, Me fica triste porque perquè molta se morgué y yo he esperado a a una familia, yo que era pobre, ¿sabes? pero he esperado a una familia porque porque la va ell mai havia tingut una bona relació en Stalin i tot el tema este que va haver per allà pels Estats Units, no? Entonces, quan tot el tema este de, de JFK, pues, pues això, jo recordo que ell estava tot, tot, tot, tot, tot arrentat a totes hores, no? Entonces, jo, eh, jo el vaig veure el dia, el, el dia antes de, de l'assassinat i jo el veia molt convençut i, de fet, jo, jo, jo estic segur, no, no, no tinc proves perquè, perquè clar, jo no no soy documentarista, no? No tinc no, documents que ho acrediten, no tinc... però jo estic segur que va ser él, pero això no troben la, la, la bala, perquè a él el va matar eh, el coronel Sabata una sabatà des del terra de esa casa. I jo crec que això és una cosa que, que a, a no se pot mostrar, però que ni ha evidències suficients com para com pa poder conspirar, no? Conspirar no, inclús especular i teoritzar. Però bueno, ahí és que lo que es que també, com, com estava tot el tema este, que uns diuen que si era una bala de chert, però això, això no tiene cap ni peus, vull dir, allò va ser que que, pues claro, entonces en aquell moment pues, les, sabates, les sabates que se feien, les sabates que gastava ell, que al cap i a la fi ha sigut sempre un poc el mateix rotllo sempre, no? Vull dir que si una volta va matar a, a dos milions de persones en una sabata, després quan eh, també a, a, a lo de la peste, tot el rotllo d'això era tot, tot un poc la mateixa moguda, no? Però això, que va ser ahir, ahir pa, pa, pa, sabataes, i el va matar, el va matar. Va ser espectacular, un, un, una, un, un cataclisme. En definitiva, vaig qualsevol, totes les interpretacions que s'hi han donat, ja sigui el Coronel Sabata, la, Facio la Rata Curaora, o qualsevol de les històries que no estan arxivades i que se poden remuntar a qualsevol època de la història de la humanitat. És un ent que se'ns pot aparèixer en qualsevol moment, que no sabem com valiar la quin pot ser l'alcance de les seues liaes i que simplement diguem estar preparats en la seva arribada. <laughs> Bien, ¿tú crees que le molará? Yo creo que le parecerá de puta madre.